Eguerdi hon danodi, pizkat bedandutxu, baina hasiko gada, eh? Odain daukagun gaia, hizkuntza proiektuari begira, proposamenak eta iradokizunak hizkuntza normalkuntza den ikuspegitik. Hodi da, Iñakik azalduko diguna. Hemen daukagu Iñaki Biain, idungo berritzeguneko hizkuntza normalkuntzako ardu daduna, pedagogian lizentziatua hizkuntza proiektua den gidan parteida, parteide izandakoa eta normalkuntzako hizkuntza normalkuntza teknika dion artean eh, ikaspro lantaldean ere lan egindakoa. Beste dipadik, hasi egingo da, inaki. Gai honen inguruan, hizkuntza proiektua normalkuntza den aldetik nolako ekarpenak egin alzaizkion hizkuntza proiektua dietabar, galde da zehatz bat, zer da hizkuntza proiektua? gaitik da hain garrantzitsua hizkuntza proiektua? Labur labur mesedes. Bai, labur labur ibiliko gea demora justu gabiltzata. E, bueno, irakurriko dut ohiko izan dan gure artean ohiko izan den e, definizioa eta izango litzateke hizkuntzen irakaskuntzarekin eta erabilerarekin lotutako alderdi guztien plangintza. Ikastetxeak berak egiten duena bere egoerari erantzuteko. Eta hizkuntza proiektuan egiten dana da hezkuntza proiektuan markatutako irizpide nagusi horiek garatu egiten dira eta zehaztu egiten da kurrikulum proiektuan eh, hizkuntzek nolako trataera egiten du. Beraz, zubi izaera dauka hezkuntza eta hizkuntza eh, hezkuntza eta kurrikulum proiektuen artean. Definizio hori baino argiago izan daiteke nolabait, ikastetxeak dituen hizkuntza helburu eta zehazten den bidea jakinda zein den oinarrizko abia puntua. Edo beste modu beste definizio laburrago bat hizkuntza guztiei dagozkien plangintza. Hortan berixi beharko genuken guk normalkuntza proiektuetan normalean euskararen erabilera eta estatusaren inguruko inguruan gabiltza eta e, hizkuntza e, proiektua zabalagoa litzateke eta hizkuntza guztien irakaskuntza eta erabilerarekin dituzten alderdiak. E, grafik hau ez dugu gehiagizplekatuko, esplikatuko, baina importante litzateke ikustean bai zubi lana dala, hizkuntza proiektua dan, hezkuntza proiektuak eta kurrikulum proiektuaren arteko zubia dala, bere baitan normalkuntza proiektuare pensatu daiteke hizkuntza proiektuaren atal dela, edo hizkuntza tratera bat erotuari buruzko erabakiak, et, eta lako gauzak, eta e, kurrikulum proiektuan ez ezik, ikastetxeko beste zenbait dokumentutan eragina daukala, eta adibidez, antolaketa eta jarduerarako araudian, edo beste zenbait dokumentutan eragina daukala, eta alde horretatik garrantzitsua da. Garrantzitsua da, eh, marko importante badalako, eta hizkuntzen inguruan hartuko diren erabakita praktika askoren oinarri dela. Eta eragina daukalako, lehen esan dugun bezala, bai kurrikulum proiektuan baita ere antolaketa eta jardueraren araudian. Hmm? Eta importantea da, da ba-, baita ere, akordio zabaletarako aukera ematen duelako. Hmm? Eta e, eta hizkuntzek gure hizkuntza sistema duten garrantziarekin hizkuntzek daukaten zentraltasun hori berreskuratzeko aukera bat izan daiteke hizkuntza proiektua egitea. Erronka asko ditu hezkuntza sistemak eta azken urte hauetan erronka batetik bestea ibilia korrika baina gure hezkuntza sistemaren erronka nagusietako bada ikasle guztiak elebiduntzea eta zentraltasuna behar dute hizkuntza kontuek baita ere aukera izan daiteke hizkuntza proiektua eh, ikastetxeak dituen beste erronka guztien guzti hoiekin nolako uztardura duten ikusteko, ze eh, erronka guztie dute hizkuntza dimensio bat. Hmm? Eta baita ere nolabait normalkuntza proiektuan beren baitan hartu ditugun eh, erabaki asko eta sustatzen ditugun erabaki asko normalkuntza eremukoak ez ezik ikastetxeko planteamentu globaletara eramateko hizkuntza proiektuaren bitartez. Orduan, normalkuntzan hartutako zenbait erabaki hizkuntza proiektuan ere islatuko balira, ikastetxean zentralidade gehiago izango lukete. Eta bueno, E, ai, bukatzeko esan nolbait eh, hizkuntza iz, proiektuak ba, proiektu askoren e, eskema berdina dauka la badaude erabaki batzuk bueno badago nolbait egoeraren deskribapenak nor gara nun gauden badago helburuen zehaztapena zer lortu nahi dugun eta gero badaude erabaki batzuk, hori da, lortu nahi dugun hori, el, e, lortzeko zer egingo dugun. Eta erabaki horiek izan daitezke globalagoak, marko modukoak, eta horri deitzen diogu hizkuntza planteamentua, eta hizkuntza planteamentuaren barnean bere izten ditugu bi ardatz. Batean, hizkuntzen ikasi irakaskuntzarekin zer ikusia dutenak, eta beste batian, e, ikastetxearen harremanak, kudeaketak eta antolaketarekin lotura daugatenak. ...marko moduko e, erabaki horiek gero garatu egiten dira laurteko urteko ekintza plana bitartez edo plan estrategiko bat bitartez. Eta horretaz gain gero jarraipen eta balazo sistema bat engolitzateke. Bai, Iñaki. Bai, Iñaki. Zeintzuk izango lidateke hizkuntza proiektua den helbuduak. Zein edatako helbuduak agertu beharko lidateke hizkuntza proiektu batean. Beste da bate da esan da zer hartu behar dugu kontuan hizkuntza proiektuan helburuak idaztedakoan. Mhm. Vale. E, bi helburu mota berizi behar dira hizkuntza proiektuaren barnean. batzuk dira proiektu aldi horretarako, laurte urte horietarako eman nahi ditugun aurrera pausuak. Baina noiek beti egongo dira lotuta helburu globalago batzuekin eta horiek dira ikastetxeak dituen hizkuntza helburuak hori da. Ikaslei nolako hizkuntza prestakuntza eman nahi diegu eta gaur egungo eziberri den terminologiaren barnean, nolako irtera profila lortu nahi dugun e, eh, e, eh, izkun, e, eh, izkuntza gaitasunari dagokionez. Eta horrek bai eskatzen duela nolabait ematea definizio zabal bat, perspektiba zabal batetik karakterizatzea, Bizente komentatu duen bezala, baina hizkuntza proiektuaren barnean zabal definitzea eta zehaz definitzeaz gain, gero eh, garatuko dugu pixka bat, bi ideia hauek, importantea da nolait, aparte, justifikatzea eta ondo oinarritzea. E, definizio zabala esaten dugunean, e, eh, Bizente gaitasun realean iztuna izegin duenean ondo esan duen bezala, e, gaur egun gure hezkuntza sistemak hizkuntza helburu oso ambiziosoak ditu, baina gainera komunikazio gaitasunaren definizio bera asko zabaldu da. Hm? Eta esaten dugu, ikasle gai izan behar dute, hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko. Baina ikasle gai izan behar dute, hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko, testu inguru sozial batzuetan nun hizkuntza bat baino gehiago dagoen. Eta nun hizkuntza bat baino gehiago komun dagoen. Eta hori importantea da, ikaslek hizkuntza autua egiteko modu asertibo eta empatikoan e, e egiteko gaitasuna izatea. Eta bestetik bere ikasketa prozesua, bere hizkuntzen ikasketa prozesua kudeatzeko ere gai izan behar dira ikasleek. Bai, eskola, eskolan dauden bitartean, eta baita etorkizunari begira, mundu global horretan, nun esaten duten, gero izkuntza gehiago ikasi beharko dute. Beraz, momentu honetan, formazio linguistikoa, formazio inoiz baino komplejoagoa planteatzen ari gara. Mm. Eh, baina, esaten dugu, ondo modu zabalean deskribatzea hizkuntza proiektuaren barnean merezi du, baina baita ere justifikatzea esatea. Eta hau da, nolabait, lotu behar dugu hizkuntza proiektuan definitu ditugun e, eh, printzipiokin. Eta esatea, bueno, ikasleek hogeita garren mendean bizial izateko Euskal Herriko gizartean eta baita gizarte globalizatuan prestakuntza hori behar dute. Eta hori da ekitate punto bat. Hori ikasle guztiei bermatu behar aukera berdintasuna bermatu alizateko baina baita ere gizarte integrazio eta gizarte koesioari behira ezinbesteko apostua. Ezin ditugu izan ikasle batzuk elebidunak edo lineiztunak direnak eta beste batzuk ez direnak. Eta bada, hizkuntzen eskubide berdintasuna gauzatzeko elementua. E, hemen PowerPointuan txertatuta genituen, e, horrek oinarri kurrikular argia dauka. Ze, oain esaten digut, de, kurrikulunean zehar gaitasunen e, bila landu egin behar dugula, eremu guztietatik eta arlo guztietatik eta ikasgai guztietatik, eta hemen genuen, eta ez dugu erakutsiko, baina gero izango duzu ezitezen ikusteko moduan, nolabait, e, bueno, egiten zaia nolait, zehar gaitasun horiek nolako hizkuntza dimensioa daukaten ba, lantxo bat prestatutakoak e, gure mintegietako batean. Orduan, hori izan daiteke nolait, oinarrik kurrikular bat helburu ambizio honetarako. Eta proposamena da ere, de, de, perspektiba zabaletik emandako definizio honetaz gain, alik eta definizio zehatzen ematen jakitea. Eta esatea, E, gure hizkuntza helburuetan definitzea zer egin egiten jakin behar duten ikasleek zein ere muta zein testu ingurutan. Adibide pare honetan halako adibideak dituzue, nahi baldin badezue dokumentazio, dokumentazioan egongo dira zitezean eta ikusi daitezke. Baina eta baita ere komeni da erreferentzi maila batzuk ere ematia. Eta esatea, bueno, eta etaparen bukaeran zenolako e, maila eman adean, eta Europako mailak eta bili daitezke, eta hortan klasiko adibidez izan da derrigorrezko irakaskuntzaren bukaeran bebi bi maila euki behar dutela B, B ofizialetan, eta be bat maila lehenengo atzerriko hizkuntzan eta abi adibidez bigarren atzerriko hizkuntzan baina hoiek maila hoiek ere esan nahi zehaz badaukat eta portfolioan agertzen diren deskribapen hoiek jaso ditzazke gure hizkuntza proiektuan hemen agertu den bezala eta proiektu aldi honetarako helburuak, hori da, ja, elburu zehatzago batzuk, ba, asko izan daitezu, baina normalizazioaren perspektibatik, desde logo izango liztateke, ikasle guztientzako euskarazko gaitasun, eh, komunikazio gaitasun nahikoa ziurtatzea helburu zentrala beharko luke. Eta beste batzuk hemen proposatzen direnak, mehan denbora lagisia margaritzen ez, ba, aurrera ingo dugu. Bale, bale. Bueno, Iñaki, Eh, hizkuntza e, normalkuntzakok e, askotan aipatzen dugu eta ohituta gaude ikastetxea bi edemutan banatzen, ezta? Edemu instituzionala edo hizkuntza proiektuaren gidak jartzen esaten duen bezala antolaketa, kudeak eta harremanak edemua eta bestetik eh, edemu didaktiko pedagogikoa. E, bigarren edemu hau pedagogiko didaktikoa e, pisu hartzen adira az, azken aldian edo gero gota piso handiago hartzen adi den edemu bat da. Eta ikastetxe asko dintzat eh, gaur egun lehentasun osoko edemua da. Zer esango zenuke edemu honetaz? Bueno, gu normalean gure normalkuntza proiektuetan beste ere arduratzen gara gehiago, ez? Eh, eh, nola lortu erabilera aurrera ikia eta Eh, alde horretatik ere instituzionelen eh, alderdi garrantzi eh, asko insistitzen dugu eta baita ere erabilera egoerak sortzeko eta erabilera ohitura bultzatzeko elementuetan. Baina gaitasuna garatzera bideratutako alderdiak ezin bestekoa dira, ze erabilia izateko gutxieneko gaitasun bat lortu behar da, eta eskolak horretarako eskaintzen ditutun aukera guztiak aprobetsatu behar ditugu. E, ezinbesteko alitzateke ondo ziurtatzea gure hizkuntza proiektuetan Euskarak e, hizkuntza minorizatu bezala eta ikasle askorentzako bigarren hizkuntza bezala behar duen berari asko trataera e, ziurtatzea. Eta horri buruz Bizentek asko asko hitz egin du, baina gutxienez e, hiru e, alderdik zaindu behar ditugu. Erabilera egoera asko askotarikoak eta gero eta komplejoagoak antolatzen ditugula, ikastetxeak eskein dituen aukera guztiak aprobetxatzen ditugula horretarako, Hori da, gaitasuna garatu alizateko abagune nahikoak ziurtatzen ditugula, Horretaz aparte ikaslek duten percepziotan eta bizipenetan ere ere egin behar dugula, talde horretatik hizkuntza jarrerak landu egin behar direla. Eta importantea da, Bizentek esan duen bezala, jarreren lanketaren, lanketak ez dutelako espazio argi bat, importantea da erabakitzea nor nun eta zer landu dugun, horretarako identifikatu behar ditugu, ze aukerak ditugun kurrikulunean, Tutoretza esparrua izan daiteke horietako bat, ze esparruak guretzako ditu hiru eremu garrantzitsu eta daia garapen personala, sozializazioa eta talderak eta eta proiektuak akademiko profesional eta hirurek hizkuntza dimentsio garrantzitsu bat dute. Hizkuntza arloetan badaukagu e, eduki bloke bat zeigarrena hizkuntzaren gizarte dimentsioa ditzen dana eta Bizentek esan duen bezala inglesean gaztelanian eta euskararen kurrikulunan daude, beraz, ez du zertan bakarrik euskararen kurrikulunetik landu behar. E, eta gero, arlo guztiek, denok daki zuten bezala, e, kurrikulun berrian lehenengo eduki bloke bat dute, esaten duena, arloak zer egingo duen zehar gaitasun horiek lantzeko, beraz, komunikazio gaitasuna lantzeko, elkar bizitza gaitasuna lantzeko duen hizkuntza dimensioarekin, e, autonomiaren eta norberaren izaeraren gaitasun lantzeko daukan hizkuntza dimensioarekin eta barro duen, horiek ondo aztertu eta ondo definitu behar dira. Eta gero, berez, hizkuntza komunikazio gaitasuna garatzeko behar duen trataera didaktikoa, baina horretan ez dut insistituko, bizentek eh, aipatu duelako. Beste gai klasiko bat izan daiteke, askotan ateratzen dana, ikasleak nola taldekatu. Hm? Horren inguruan, askotan eztabaidatu izan dugu, zein izan daitezke oinarrizko taldekatzerik egokiena, hor ziurtatu behar da baldintza gutxi batzuk eh, gutxieneko batzuk ikasle guztientzako taldekatze mota bat edo bestea aukeratze gorduan eta aztertu bat badugu zein taldekatze sistema gure ikasleriari, gure kontestuan e, balio digun e, baldintza hauek betetzeko hobeto izango litzateke input egokitua jasotzeko aukera, esan nahiaren negoziaziorako aukera, iztun trebeagoekin interakzioan aritzeko aukera, denek dakigulako interakzioak duen garrantzia, Euskaraz aritzeko ohitura garatzeko dagoen aukera, eta eskola Euskaraz aritzeko espazio bezala bizitzeko aukera. Eta oinarrizko taldekatze garrantzitsua baldin bada, importanteagoa da taldekatze oinarrizko taldekatze edo zein dela ere hor barnean ematen den trataera pedagogikoa. Ze batzuk esate dute ez behira elkartuko ditugu etxetik euskaldunak eta erdaldunak direnak, ze horrek interakzio sortuko doian artean eta etxetik erdaldun diren horiek asko zerrexago ikasiko dute euskera. Osun, no? Ogoiko e, e, e, izan daiteke, baina orduan praktika pedagogikoak martxan jarriko hartuko ditugu ziurtatzeko haien artean sortzen diren interakzioa euskera izan daitezen. Ze bestela alper-alperrik Mm-hmm. Edo gauza bera ez, egingo deguna da, eh, eh, hasiera batean bereiziko ditugu, ama hizkuntzaren arabera, ze horrela egingo zaigu inputa egokitzea, eta erdaldunek ere parte hartzeko aukera gehiago izango dute, outputerako aukera gehiago izango dute, baina espaldin badugu praktika pedagogiko bat, nun inputa benetan egokitzen dugun, eta ikaslek hitz hartzeko aukera duten, hau dugun oinarrezko taldekatze sistema horren potentzialidadeak ez geha aprobetsatzen ari. Beraz, taldekatze sistema baten alde egin da, importantena da esatea, zer egingo dugun dituen potenzialidadeak aprobetsatzeko, eta zer eukiritzazken mugak edo gabeziak gainditu alizateko. Bueno, gainerako izkuntzen trataerari buruz, bueno, ez ditut ezera ipatuko, Bizentek aipatu ditu eta bestela hemen eri idatzita da dugun, metodologia eraginkorraen aldeko apostua egitea, baina ez izkuntza arloetan, baizik eta arlo guztietan. Eta hemen agertzen dira metodologia eraginkor hoien ezaugarriak oso ezagunak egingo zaizkizuenak, ze ezaguarri horiek aipatzen dira behin eta berriz gaitasunen garapenerako baldintza didaktikoak dira, edo zein e, gaitan edo eskolak gaur dituen erronka guztietarako planteatzen diren e, ezaugarri metodologikoak dira, eta lehen aipatzen genituen ez interesgarriak izan daitezkenak. eta hori importantea ere, didaktiko metodologikoan irakasleen prestakuntza. Kontutan hartzea, lehen Bizentek planteatu duen irakaskuntza hori eman alizateko irakasleak behar duen prestakuntza dela linguistikoa, didaktikoa, interakzio egoerak e, antolatzen eta dinamizatzen jakin behar du, hizkuntza jarrera garatzen jakin behar du, autoasertibuak egiten, beraz, irakasleen prestakuntza garrantzien handia dauka eta frente asko ditu galdera da, hori orain arte bezala iniziatiba individuala izango da, edo ikastetxeak hartu behar du irakasleen hizkuntza prestakuntza eta hizkuntza proiektuaren bitartez islatu hori izango dela zeo zer instituzionala eta ikastetxeak planifikatuko duela haien irakasleriaren hizkuntza prestakuntza plana eta horrek zentralidadea izango duela hizkuntza prestakuntza edo e, ikastetxetan dugun e, e, prestakuntza orduetan. Eta irakasleen alabakarri bakarri prestakuntza edo langile ez irakaslei gero eta izkuntza dinamizatzaile izan daitezen eskatzen diegu askotan eta horretarako sensibilizazio eta prestakuntza lanak behar dituzten edo Bizentek esan duen bezala, familiek ere bere hizkuntza politika badute eta bilatu beharko dugu familien kolaborazioa eta horrek sensibilizazio eta, formazio lanak eskatzen ditu. Bai, <clears throat> eta ulibarritik eh, hain garrantzitsua ikusten dugun edemu instituzionalaz, zer esango zenuke? Bueno, uli barrin gaudenok, eremu instituzionalean erabaki asko, ja, honezkeo hartuta ditugu. Orduan, e, izkuntza proiektu egiteko orduan, urratxe asko emanak ditugu, ja. E, nik uste, idei zentrala dela, nolait, irudikatzea, eremu instituzionalean hori da antolaketa, kudeaketa eta harremanei buruz hartzen ditugun erabaki horiek balio behar dutela ikastetxeak ekosistema lagungarri bezala izateko. Zan dugu, helburu ambiziosoak, erronka potentea, lan didaktikoa, baina horre guztiak okatu behar da laguntzen duen ekosistema bezala. Eta hartzen ditugun erabakiak esaten ditugunean, harremanak euskaraz izango dira, paisai linguistikoa euskaraz izango da. Hoien zentzua hori da, ekosistema lagungarri bat eskaintzea ikaslei. Nun, e, e, eskola izkuntza normal, e, ikaslek eskolan erabiltzego hizkuntza normal bezala, edo natural bezala ikus dezaten. Eta alde horretatik, galdera egin behar du, euskarak behar du, trataera eh, hori baina beste hizkuntzek behar dute eh? hori eh, hizkuntz helburuen arabera esan dut askotan guk e, eskolas kanpoko esparruetan eragin nahi dugu ikusten dugulako ikasle elkar, elkar, elkarrekin hitz egiteko lagun arteko hizkera aritzeko espazio edo hortarako behardan gaitasuna garatzeko espazio egokiak direlako eta pensatzen degulako importantea dalako haien irtera profiliaren barnean ikaslek lagunak, eh, lagunekin euskaraz aritzeko gaitasuna garatzea. Behen, gaztelaneari dagokionez behar hori badute edo gizarte mailan bermatuta dago. Eta inglesez behar hori badute edo hain zuzen ere lagun arteko eh, lehen eskuntzan nahi naiz momentu honetan. Lehen eskuntzan eh, ikasle lagun artean, aritzeko inglesa behar dute? bere batxillerrean dagoen eta kanpoa datera behar dena, igual trebetasun horiek beharko ditu, baina nagian e, eh, zera ez. Orduan, espazio eh, eskurrikular horien kudeak eta alde horretatik importantea da. Beraz, e, erabakien atzian, e, arrazoi nagusia, arrazoi pedagogiko badala, izkuntzel buruekin lotuta. Hori izango litzake kriterio importante bat. Harremanetarako hizkuntzen inguruan, eulibarrin gaudenak, ba, normalean nahiko aurreratuta daukago eta nahiko finkatuta ditugu erabaki horiek. Beste batzuk agian ikusiko ditugu gauza batzutan oraindik kan finkatu gabe daukagula eta hizkuntza proiektua izan daiteke momentu egoki bat horretarako. Gauza bera eh, paisaian eta alako elementuetan. Antolaketarei dagokionez, bai izan daiteke elementu importante bat eh, eh, hori ekosistema lagungarri horri eskeintzeko begira eta adibide bat jartzeagatik irakaslearen antolaketan ikustea bai igual bi irakasle gelan sartzea Eta ikaslek batez ere eh, e, euskara gutxi dutenean bere inguruan ikus dezatela bi heldu haien artean euskaraz elkarrera egiten konbers, eh, euskaraz esaten haientzako oso referentzia importante eta eredu interesgarria izan daitekeela. Vale. E, <clears throat> Iñaki, aipatu dituzun edabaki odie guztiak hartzeko diagnosi egoki bat egin beharko dute ikastetxeek, ez da? Bueno, e, hortan ere ulibarrin gaudenok abantaila daukagu. Diagnosi lanean gauza asko ditugu aurreratuta. Hizkuntza proiektuak ere suposatzen da oinarrien diagnosi bat eduki behar eta ulibarriko diagnosietan egin degun hor horrek oso bal, edo hori oso beleagarria sortatuko zaigu. Kontutan hartu behar dugu bai ulibarreren diagnosia euskararen egoera aztertu egiten duela eta ez duela gehiegi sakontzen eremu didaktiko metodologikoan. Orduan, orain daukagu aukera esateko hizkuntza proiektua egiteko orduan iruditzen zaizugu beharrezkoa informazio gehiago lortzea, eremu gehiago aztertzea eta hortan zenbait posibilitate ditugu. Gidan proposatzen dira lau ardatz diagnosi egiteko orduan. Ikasleen ikasleen e, etxeko eta auzoko hizkuntza ingurunea eskolak lortzen dituen emaitzak, ikastetxeak bere baitan daukan hizkuntza giroa eta ikastetxeak egin dituen ibilbidea. Eta alde horretatik, aukera ezberdinak daude, batzuk daude adibidez ikaste, ikasleen hizkuntza ingurune ezagutzeko bagela argazki tresna izan daiteke, baina gauza gehiago ere aztertu daitezke hor daude zerrendatuta, baina banoa beste elementu batera hizkuntza emaitzak aztertu ditzakegu. Eta hizkuntza emaitzak bai ikastetxeak bere barne, baita evaluazioetan ditugun lortu dituenak baita ere evaluazio diagnostikoak ematen dituenak eta evaluazio diagnostikoak informazio garrantzitsua ematen digu. Esaten digu gure ikasleriarek euskarazko gaitasunari dagokionez, gaztelaniazko gaitasunari dagokionez eta inglesezko gaitasunari dagokionez nola dago. Zenbat ikasle ditugun hasierako mailan. Hmm? Ez ditugu, eh, bueno, eh, hemen ikusten da adibidez, eh, oso diapositiba txikia ez du zabalduko gorra, baina hemen ikusten duzu adibidez autonomia erkidego mailako emaitzak dira eta hemen ikusten da edo ikusi zitekeen, ia ikaslerien autonomia erkidegoko eguneko gita mos, edo berrogeia segun eta zein den urtea, hauek urte ezberdinak dira, hasierako mailan dagoela euskarazko gaitasunari da okionez. Gaztelaniazko gaitasunari da okionez, ikusten duzuen maila askoz bajoagoa da, emezortzi ogoikoa da, eta ingleseko gaitasunari da okionez gauza bera. Ikastetxe askotan egoera honekin topo, egiten nahi beraz, honek markatzen digu euskarazko gaitasuna gure hizkuntza proiektuen ardatz izateko arrazoiak baditugula eta evaluazio diagnostiko datuen irakurketak lagundu diezaiguke irakurketa hori egiteko orduan. Erabilera datuak ere baditugu, er, arruekoak ere orduan izan daiteke beste elementu interesgarri bat, ikastetxeak egin duen ibilbidearen azterketari importante izan daiteke, aztertzea, zer egin ondo, nun ditugun gabeziak, hortarako tresna ezberdinak, batez ere ikusteko, e, ikasteko egin dugun ibilbide horretatik, eta aurrengo erabakiak hartzeko orduan, ibilitakoa kontutan hartzeko. Eta gero, beste elementu importante bat, eta ulibarriko diagnosiaren barnean ez daukaguna, eta izkuntza proiektuko diagnosiaren baitan, agian interesgarri izan daitekena da, aztertzea, murgiltze programa, batez ere eh, aurre eta lehen eskuntzeko ikastetxetan, baina hemengo goiten batzuk ere bigarren erako balia dute, nola garatzen ari geren guri ikastetxean. Bai murgiltze programaren oinarrizko ezaguarriei buruz, lehen aipatu direnak, bai metodologia alderdi buruz, hori da inputari dagokionez, interakzioari dagokionez, ahoskoaren trataerari dagokionez, bai bigarren hizkuntza kontutan hartzen dugun edo ez eta nola egiten dugun, bai familia lotura Eh, eta bueno markatu bigaren eh, eh, bigarren eta ezaguarri personalak eta emozionalak familiekiko lotura nola nola egiten ari garen eta ia hezkuntza komunitatean bizi garen hoiek eh erabilera koherenteak badotu ditugu. Hortarako katalanek dula urte batzuk sortu zuten Eh, inmersio programa ebaluatzeko tresna bat, eta euskaratua daukagu, eta laster jarriko dugu zitezean, ba, inoara animatzen baldin badago hori egitera, ba, interesgarri izan daitek lago. Amaitzeko inaki, <clears throat> noden lana izango litzateke guzti hau, noden lana da guzti egitea, bermatzea, hizkuntza proietuan, eta nola egin beharko litzateke lan beretan, ikastetxeetan, dokumentua, eragin garria izan dadin. Bueno, eh, Eh, proiektuak, edo barkatu, hizkuntza proiektua egiteko gidak proposatzen duena da ikastetxean egotean dinamizatzaile bat edo arduradun bat proiektu lanak aurreratzeko eta batzorde bat lagunduko diona. Eta ziurtatzea gainerako sektoren parte hartzea berexik klaustruarena. Normalkuntzan gabiltzen ontzako egitura ezaguna da. Galdera da, egitura bera izan behar du edo eh, egitura independiente bat sortu behar da. Ikastetxe bakoitzak aztertu behar du, baina bai ziurtatu behar dugula bi egitura baldin badaude ondo uztartuta daudela. Eta egitura bakarra baldin bada argi izatea noiz ari dan foko zabalarekin hori da hizkuntza proiektu globalarekin eta noiz ari da foko isten euskarak behar duen tratara beresiarekin eta beraz normalkuntza proiektuaren barnean. Eta idein nagusi horrekin bai aipatzea oiko faseak daudela, eta normalkuntzako lanarekin lotuta, kondutan hartuz, zailak esan du, amazai amazazpian ikastetxeak hasi behar dira bere hizkuntza proiektua berrik usten edo berregiten. Eta bestetik, amazazpi emezortzian, normalkuntzan gaudenok, egin beharko duguna da, proiektu berria, eh, diagnosi berria egin, eta proiektua berria prestatu emezortzio gehi, eta bi aldirako, ez da? bai egiten deguna da pixa bat, bueno, nola artikulatu daitezken bilan horiek planifikazio bat koordinatua eta gure perspektibatik e, nola bait, alderdi e, antolaketa, kudeaketa eta harremanen alderdia hori da gure eremu instituzionalerekin zerrekusi estua daukan alderdi horiek agian amazazpien mesortzi urterak utzi daitezkela, eta amazai amazazpian, ba igual fokua zentratu daitekela gehiago alderdi, e, esparru didaktiko metodologikoan, eta egin oinarrizko lan bat eta da ikastetxeak dagoeneko edo zer dauka erabakita erabakita duen horretatik zer balio duen oraindik eta zer dagoen berrikusteko eta zer dauka erabik gabe oinarrizko detekzio hori egitea eta eremu didaktikoan metodologikoan sakontzea eta e, aztertzea ba, gaur mai gainean aipatu diren bain baino baina gehiagotan murgilketa nola egiten ari garen, hizkuntza tratara integratu hori nola egiten ari garen, hizkuntza tratara integratu hori integral hori nol bihar itzeingo deguna, nola egiten ari garen eta nola egingo dugun. Gomendio hori izango litzateke. 16-17an hemendik abiatzea eta 17-18an aprobetxatzea. Mm-hmm. Bueno, hau ja gutxi gora labur labur esan da dago. Eta bukatzeko bai komentatu, e, abagune importantea dala, lehen hasien neurri batean aipatu dugu, izkuntza trataera hobetzeko, Euskararen trataera optimizatzeko, zentralidadea irabazteko, erabaki egokiak adosteko praktika hobetzen lagunduko dutenak, eta hizkuntza helburuak eta hizkuntzen lana ikastetxeak euki behar duen erdigunean e, jartzeko. Beti ere, jakin da, izkuntza proiektu eta normal izkuntza proiektuen helburua beti dela ikastetxeen irtera profila eta irtera profila horretan ziurtatzea gaitasuan nahikoa badutela autonomia arki dagoko ofizialetan. Eta buka, bukatzeko orain hauek guztiak ikusiko dituzu ezitezean badaudela. Jarri ditugu gure lan taldetan, azken urte hauetan, e, sortu ditugun zenbait dokumento, bai eskuntza proiektua lantzeari begira, eskuntza eh, proiektua lantzeari begira, e, berritzegun, eh, bueno, sortu zen gida bera, berritzegunen nagusia sortu ditun beste zenbait dokumento, e, adibide batzuk ere jarri ditugu, bizka astetxetakoak, eta joango gea gai, erabaki gai esan guratxuenenak landu alizateko beste zenbait referentzia eta tresna jartzen joango gea beti ere zitez honetan. Mm? zitezaren helburu helbide oso hau dago, baina helbide laburra hau da, eta bestela e, posta elektronikoaren bitartez helaraziko dizuegu, eta honekin barkatu, amar minutu luzatu gea, eskerrik asko e, jarraitzeagatik. Eskerrik asko inak ez Eta bihar arte.